Bona tarda, benvinguts a tots. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Veig una quantitat de cares guapes, és meravellós tenir aquesta sala planíssima. És el somni d'una actriu. Per cert, no m'he presentat. Soc Montse Guallar, fins ara actriu, no se sap quant temps més, ho sabré. I avui he tingut un honor eh, meravellós. Eh, avui m'han fet madrina d'aquest acte i d'aquest meravellós eh, calendari. M'agradaria molt, com a madrina, eh, poder concedir desitjos. Avui m'he posat aquesta llumeta per veure si obligat. Desitjos molt, molt grans no sé si els podré concedir. Coses petitones potser sí. Però bé, el cas és que una cosa sí que puc fer. Us puc fer una petita confessió. De vegades, quan vosaltres us apropeu a nosaltres, per nosaltres vull dir aquesta gent, eh, escriptors, actors, cantants, esportistes, eh, gent que per la nostra feina són una mica coneguts, no famosos, aquest és un terme que no m'agrada gens. Si veieu pel carrer no em digueu mai, aquesta és famosa perquè us contestaré malament. doncs, això que us deia, de vegades quan us apropeu a nosaltres jo tinc una, la sensació de que ho feu amb una miqueta de por. Potser penseu que ens esteu robant el nostre temps o que ens esteu demanant un favor. No. Absolutament no. Us puc assegurar que el favor ens el feu vosaltres a nosaltres. Compartir eh, el vostre esforç, la vostra alegria. Tinc tantes coses escrites que ho llegiré. Els reptes, les conquestes, les reivindicacions, les celebracions. És un autèntic regal per tots nosaltres. És un regal de Nadal, de Reis, del Sant, de l'aniversari, de molts anys. Jo ara ja parlo personalment. Jo, quan sóc a prop vostra, sempre en surto més forta, perquè vosaltres m'encomaneu la vostra força, la vostra alegria. Eh, em quedo parada per vos veure les cares i em quedo... L'optimisme, la felicitat... De fet, podria parlar més d'una hora de totes les coses que ens aporteu a mi i a tota la societat. Però jo crec que potser podria donar la paraula a persones que fan possible que, que iniciatives com la d'avui siguin possibles. I començaré per Rosa Cadenes, que l'he agafat així, <laughs> que és presidenta de DINCAT. DINCAT aglutina més de 300 entitats sense ànim de lucre que defensa els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. Gràcies, Rosa. Bueno, jo no parlo de... el punto verde és enorme, eh? <laughs> Ho haig de dir. Uh, bueno, jo vinc aquí en representació de DINCAT, com us dit la Montse, és un grup d'entitats on està CERT, però Incert és un exemple molt especial per nosaltres, una entitat que està en expansió, que cada vegada són més gran, que no hi caben els puestos, que fan actes com el d'avui i mireu com està, i a més un acte amb gent que realment ho sent, perquè sou els protagonistes del calendari, segur que n'hi ha molta gent de la foto per aquí, jo encara no us conec, però quan miro el calendari ho sabré. Moltes famílies molt entregades, que jo sempre que parlo amb elles noto que tenen ganes de més, de lluitar perquè els seus fills i les persones a les que representen tinguin tot el que es mereixen. Que es mereixen res, re especial, el mateix que tenim tots, igualtat, inclusió i pertany a la comunitat. Per això un acte com el d'avui, que fan una cosa que és per recaptar fondos, per poder fer el que tots pensem que hem de fer té molt de mèrit. I crec que serà un èxit perquè el Ferran em posa la mà, és un èxit i jo el felicito amb ell com a president i a la resta de la seva junta per haver, haver tingut aquesta iniciativa i a totes les persones que donen donat la vostra imatge perquè surti aquest calendari. I us animo a continuar lluitant d'aquesta manera i d'Incat, que d'Incat pugui estar orgullós de que una de les seves entitats tiri endavant i tingui recursos propis per lluitar pels, pels seus drets i pels seus objectius. Jo tinc massa cosa més a dir, suposo que després els meus companys explicaran més en què funciona aquest calendari i aquest acte d'avui. Moltes gràcies. esperem que els pròxims parlin més, perquè jo havia de parlar 8 minuts i em sembla que ho he llestit molt ràpid, també. Bé, la pròxima persona que convido a parlar, a compartir aquest escenari, és Francesc Pereira, de l'obra social La Caixa i en representació de voluntaris Caixa. Si us plau. Bona tarda a tots. Uh, hi haurà dues benvingudes d'agraïment. La primera és la meva, l'altra serà la d'en jo vull agrair a tothom que ha vingut avui per la, per la molta il·lusió que porta amb aquest acte. És un acte que per nosaltres és un acte molt entranyable, és un acte molt proper, és un acte que, que ens arriba molt molt, molt des del cor. I bé, primer agrair a tots els que estan aquí que hagin vingut. Uh, en, nom, en nom, jo parlaré en nom de, de, diverses, de diversos nivells de la caixa, Eh, primer vull demanar disculpes de part del nostre director d'àrea, l'Òscar Díaz, que, que ha estat molt, molt, eh, molt interessat en portar aquest projecte endavant, en ajudar, en donar tot el recolze que hagi hagut i en tot moment ha estat darrere nostra, recolzant-nos i, i recolzant el projecte, però que no ha pogut ser aquí en aquest moment i ha delegat una en mi també que faci, faci el petit parlament. Aquest és un dels tres nivells des dels quals jo parlaré, com si portés tres viseres de tres colors, L'altre és el propi dels que estem en els comitès de la social, a la xarxa, que estem permanentment com a antenes detectant coses, trobant coses, eh, unes ja les coneixem, són de llarga tradició, com són algunes de les entitats que estem aquí, però eh, nosaltres estem permanentment buscant. I estem buscant perquè sabem que hi ha moltíssimes necessitats de tota mena, de tots els nivells, més en un moment com aquest, que és un moment molt exerós, molt, molt canviat, però també estem buscant perquè per nosaltres és un privilegi, és un, no, no és un compromís només, que ho és, és un privilegi, és un orgull, és una satisfacció immensa poder venir aquí i donar gràcies, i donar gràcies a que les persones com la Ferran, la Isabel, tots els que composeu en cert, eh, són capaces de, amb les seves soles mans i amb el amb el seu sol esforç de tirar endavant un projecte tan gran, tan important, amb tanta il·lusió com aquest. El tercer nivell des del qual podem parlar, o la tercera visera de color diferent, és el de voluntaris. No estaríem aquí, jo mateix soc, soc voluntari com molts dels companys, a, arreu de tot l'estat espanyol, eh, no estaríem aquí sense les gestions eh, absolutament eh, desinteressades i voluntarioses i esforçades i permanents del president de la nostra associació de voluntaris, Fons Sánchez, que està aquí present, I també va a mi el poder explicar això, perquè ve d'un acte, passa per aquí perquè volia ser-hi, però se'n va d'un un altre, i això és, un, és una constant en l'activitat de, de, de molts dels membres de, de voluntaris, que també alguns companys estan aquí acompanyant-nos donant el suport logístic que, jo us animo a tots a que compreu el calendari, és un acte, és de solidaritat, és un acte necessari. Gràcies. Jordi Duran, que és el president dels Peixets Olímpics, la nostra entitat de tothom veig, veig cagues molt conegudes. Ahir em vaig veure algunes d'aquestes cagues a la marxa que vam fer als Special Olympics i per tant eh, estem entre família, entre amics i molt contents d'estar aquí. Moltes gràcies Ferran per, per convidar-nos en aquest acte i que puguem estar aquí pues, doncs, donant suport en aquesta iniciativa. Joan Cert, com saps, la conec des de, des de bon començament, quan va començar eh, nosaltres ens coneixem a, a l'escola Taiga i a partir de l'escola Taiga doncs, anem seguint i veig gent doncs, que, que té iniciatives i que fa moltíssimes coses i que després a l'Olímpics doncs, recolza totes aquestes iniciatives. També és veritat, Montse, que tu deies que eh, a mi tampoc m'agrada el terme famosos, és un terme que, que, que a mi tampoc m'agrada. M'agrada més el que tu has empleat, de cares conegudes, perquè a la vida tothom fem la nostra funció, la nostra feina, vosaltres feu una, que sortiu per tele, teatre, etc. i us veieu més que el que està en un despatxet tancat tot el dia escrivint i ajudant a fer, a fer coses. No? Però eh, també t'haig de dir que tu has dit una cosa que jo estic en part d'acord, i és que quan ens apropem a vosaltres, vosaltres sempre hi sou. I, I això és veritat, això és veritat, sempre col·laboreu. Sí, sí, sempre col·laboreu, tu de fet estàs avui aquí. Eh, el que passa és que a vegades també, eh, tu deies, home, és que sembla que ens molesteu, home, és que a, a vegades també sempre estem demanant i, i, i volem portar i normalment també ens passa com amb les famílies, que a vegades són sempre els mateixos coneguts, ja sigui esportistes o de qualsevol altre àmbit, que sempre són els que venen, no? perquè els altres, desgraciadament, els hi costa una miqueta més. Però bueno, en definitiva, eh, tots crec que ens necessitem, les cares conegudes, les més conegudes, els que fem coses, els que, els que ajudem a fer-les, és, és una simbiosi i per això el nostre lema eh, en francès, el d'ahir de, de la marxa, que tots junts som imparables, i penso que és així, és un lema que és totalment veritat i que si anem tots junts aconseguirem tot el que volem. Que potser algun dia, algun dia, i esperem que no molt llunyà, no haguem de fer eh, aquestes, aquests, aquestes eh, iniciatives, no haguem de molestar les cares conegudes perquè la societat ha assumit això i la societat ja de per si dona tots aquests drets i dona totes aquestes possibilitats a les persones amb, alguna, eh, amb algun dèficit. A mi m'agrada dir-los dir persones especials. Eh? Bueno, dit això, eh, molt content d'estar aquí, amb tots vosaltres, en família. El Pep va dient que sí, eh Pep, que sí. Estic content de veure, estic content de veure el Pep, perquè a més et veig aquí i et veig allà, o sigui que és, és, és, genial. I el Pep, junt amb alguns altres que no sé si estan per aquí, també, també és una gaire coneguda, perquè l'altre dia és un mes que va jugar al Palau Blaugrana. Vam fer, mira, un altre aquí, anem a no? Per tant, eh, ho dic, molt content, molts ànims, força, que aquesta iniciativa sigui tot un èxit i, evidentment, acabo com ell, comprar el calendari. Moltíssimes gràcies. reitero, no molesteu mai. <laughs> Hi ha gent malcarada, però de malcarats n'hi ha sempre, els coneguts i no coneguts. Uh, I evidentment avui hi ha molts coneguts aquí i, i molts sereu famosos, aquesta paraula que no m'agrada, gràcies al calendari. Bé, ara abans de donar pas a altres àngels de la guarda, uh, us voldria ensenyar la rebotiga d'aquest calendari. Tenim el making of, el making of és això, la, és com s'ensenya com es va fer, aquest calendari podreu veure una petita mostra de la feina que va fer molta gent durant molt temps i amb molt esforç i i així, perquè sí. fight it though. Oh, when your eyes are that blue. And I don't care if all New England knows that I want you, cause I do. Bit of a breeze, but it's a bright, April day. Southbound tracks, we're pulling away. I bet they'd all agree. see voldria passar la paraula a un home que em sembla que no necessita que el presentem perquè tots el coneixem. Ell i jo ens vam conèixer en una via però no sé si se'n recorda. Si de cas ja t'ho recordaré. Francesc Martínez de Foix. Bé, jo no sabia que tenia que parlar. Eh, Ferran, no és dir alguna cosa. Jo no em vol parlar bé, hòstia. Bé, escolta'm una cosa, ah, de veritat, de veritat, això d'encert és com la paraula que diu, eh, un encert. Feia falta gent com vosaltres i, i els que hem vist no sé, jo no, potser no ho sembla perquè això de l'esport bé saníssim, tinc 60, vull dir, i, i vaig néixer en una casa que el meu germà gran doncs és, eh, en fi, dels que fan esport de veritat, el Joan, eh? un esportista especial, una persona amb discapacitat, no? I per tant he tingut una relació sempre molt cordial, molt, molt amable, molt, molt domèstica, molt, molt natural amb el tema aquest, no? Eh, vaja, vull dir, he viscut sempre el meu germà gran, que per a més a més per mi és una referència, doncs quan jo vaig arribar ella hi era, no? I a casa meva doncs, vaig ser una gent doncs, molt implicada en aquests temes, <clears throat> inclús doncs, recordo de ben petit doncs, de fer mailings per una, la primera associació que es va muntar aquí a Barcelona, que era el menjador de casa meva. No? I hem vist com, entre tots, hem sigut capaços de teixir una cosa densa, espessa, sòlida, no? que pot canviar la vida de les persones. No? Però més aviat estem acostumats a veure com això es va debilitant. I no només per les retallades, que també, i no només perquè, diguem, el món no ens és prou amable, que també, sinó perquè nosaltres mateixos, els familiars, les persones amb discapacitat, no sé, potser deleguem massa amb altres, no?, que ens animin a solucionar la vida, no ens sentim protagonistes de la història, sinó més aviat com usuaris o clients, i no és el mateix, clar. S'ha de ser protagonistes, no? I en aquest món nostre, del DINCAT, de la, de la Federació d'Associacions, és una gran notícia, és un valor incalculable que existeixin coses com en Cel, que, que neix 10 anys, no? 7 anys. Hòstia, s'ha fet tard, tu. <laughs> No, amb una potència, <laughs> amb una potència, vull dir, home, ha sigut una irrupció eh, diguem, de frescor, d'energia, de, de complicitat i de recursos, recursos personals, de gent que té ganes de fer coses, a tot arreu no s'ha vist, no? És a dir, a la federació Seny, sens dubte. És a dir, la federació en fi, eh, de seguida hem notat gent com vosaltres i això ha donat molt de joc a moltes coses, especialment en bàsquet, ja ho sé, però en moltes més coses. No? Comptem amb vosaltres en tot, absolutament en tot. No? Eh, els Jocs Olímpics, exactament el mateix. A nivell de DINCAT també, i en fi, eh, és evident que socis vostres doncs, ocupen llocs d'una certa responsabilitat. No? I això és, és fonamental, és a dir, avui dia ens el juguem al, al futur, allò que els pares que van començar es pensaven que ja es podien morir tranquils perquè això estava fet, doncs en Francia no està fet, sinó que ho hem de defensar-ho, ho hem de fer créixer, però primer que res, com a mínim, hem de defensar-ho i vosaltres ho feu. I ara, no sé, permeteu us expliqui un petit conte, perquè vam somriure que molts de vosaltres eh, m'heu sentit, potser és que vaig explicar aquest dia a l'avió, no? Però no ara recordo. Jo tinc un germà que es diu Joan, val? i quan va néixer, a la meva mare, això m'ho han explicat, no, no recordo, però ho han explicat, eh, li van donar dues notícies, una de bona i una de dolenta. No? La dolenta, sempre es comença amb la dolenta, ja que hi ha hagut unes complicacions a la part, un problema del cordó umbilical, ofegament, eh, falta d'irrigació al cervell, això havia provocat doncs, un dany cerebral i que això era irreversible. I que això volia dir doncs, que els Joan doncs, tindria doncs, menys possibilitats que els altres, pitjor encara, que segurament no caminaria, segurament no aniria a l'escola, segurament no vendria, encara que no és a l'escola, i només n'hi havia una dona, bona, el Joan viuria pocs anys. No? El Joan té 62 anys. Eh, camina, corre, ha fet esport de tot tipus. Ha anat a l'escola i ha après català i castellà, parla, es comunica, etc. Eh, amb el seu primer sou, ara s'acaba de jubilar, ha treballat tota la vida i mm, amb el seu primer sou es va fer secció del Barça, vol dir que això que guanyar Copes, Lliga, Champions, en fi, una quantitat inimaginable, no? I té una nòvia, té una nòvia de 35 anys. Com que fa temps que ho explico, Gairebé feia 30 anys, però l'altre patinot ja té 35, 35 anys, però a ell no li agrada que ho expliqui, per dos motius. El primer és que li agrada explicar amb ell. i la segona és que ella no ho sap. Vale? Doncs aquesta història és, que a fons per això existim, és a dir, per fer possibles els somnis, el Joan t'asseguro que té nòvia perquè surt també els caps de setmana i van al cine i explica coses que, bueno, doncs que fan il·lusió i que, bueno, doncs aquest senyor ha pogut tenir il·lusions els ha pogut realitzar ells en dos anys i encara hi haurà una notícia, que pot tenir il·lusions es pot seguir fent. I això passa gràcies a gent com vosaltres. Per tant, bueno, no dic benvinguts, però felicitats pel tot el que feu, sou imprescindibles. Gràcies. altra persona que no necessita que presentem és Ferran Feliu, president del d'Encel. Perdona perquè l'entrevista... el de l'avió, eh, com que l'any que ve farem un altre calendari, no serà d'esports, ja us avanço que serà de lleure, us poseu d'acord i llavors ja ho podeu explicar, perquè jo no sabia... Tot... Bueno, ja m'ha explicat moltes coses que no explicaré avui. <laughs> Però bueno, això de l'avió està bé. Vull dir que continues i et trobes a gent com aquesta pues, doncs, que, que ens recolzi. Dit tot això, a veure, poques paraules eh, en queden. És molt difícil parlar darrere d'aquestes persones perquè eh, estan molt acostumades a, a transmetre valors, a transmetre eh, il·lusions i, i nosaltres, en cert, també us dic una cosa, ens en recordem molt de tot el que, el que ens dieu. Vull dir, eh, en principi volia agrair a tota la gent que ha vingut avui, amics, socis, eh, eh, companys, eh, entrenadors, monitors, voluntaris, que són realment pues, els que estem aquí dia a dia fent la feina que, que costa molt de fer. Evidentment agrair a l'INCAT, a la Rosa, al Francesc, a l'Alfons, eh, els voluntaris de la Caixa, eh, gent que també eh, normalment no s'anomena però que fa molta feina, com l'Àlex a nivell d'esport de, a nivell de l'Atell, la Montse també, la Cristina que, que no ha pogut venir i evidentment a tot el moviment especials olímpics. També persones especials per nosaltres, Mireu, avui quan, abans de penjar els, les fotos hem dit segur que enmig de l'acte cau una foto. Ha caigut. Això bona senyal. Dos, dos fotos. Perfecte. I després les persones que han estat aquí durant tres mesos eh, treballant aquest projecte i, i estan tardes amb nosaltres, com la Montse, que a ningú li venim a fer un aplaudiment perquè ho ha fet molt bé. bueno, ja que estem aquí, doncs la convidarem perquè l'any que ve eh, també vingui i així ens estalviem allò de, dels coneguts i ens truquem i, i ho fem. Eh? Per altra banda, eh, els esportistes. Eh, dels esportistes que avui que han estat aquest calendari, eh, que no han pogut venir per, per motius de, de, de les seves agendes i, evidentment, responsabilitat, el Nacho Solozábal, l'Albert Costa i el Sergi Bruguera. Sergi Bruguera també està la Junta de Cell i, i voluntari i col·laborador 100% de nosaltres, i així que avui, avui que sí que tenim l'honor de presentar l'Erika Villaétrica, nedadora olímpica, que ella sí que ha vingut. en totes les instal·lacions eh, que hem passat eh, a fer fotografies i a fer, i a fer tot això, hi ha hagut moltíssima, moltíssima implicació. L'esport. Gràcies a l'esport i un dels objectius de la nostra associació és la inserció laboral. Desgraciadament, estem en una situació complicada i una situació que no ens permet fer moltes floritures, però sí que és cert de que hem pogut aconseguir, i l'exemple el tenim aquí, de que nois com el Pep, nois com l'Alfonso, noi com el Cesc, estiguin aquí i que puguin compartir, encara que sigui una nòmina petita, amb nosaltres, estan a moltes escoles donant classes, perquè són auxiliars, perquè són ells els protagonistes i volem més. I falta la Cristina, que avui no ha pogut venir perquè tenia també que treballar amb escoles. Escoles com Fàcia, que ens hem deixat, ens hem deixat l'escola Fàcia, que també és col·laboradora 100%, un aplaudiment per Fàcia. L'escola Jeroni de Moragas, per nosaltres molt important, Jordi, eh, ens està ajudant molt amb el tema de l'administració laboral, els monitors de, de hockey, hockey adaptat. Algun dia ens posarem d'acord, t'ho prometo. I per altra banda, bueno, eh, no volia fer-me més extensiu. Fa un any, un any i, i poc més, ens van convidar a un torneig de bàsquet a Vilanova i la Geltrú. Aquí vam anar un parell d'equips amb els entrenadors a passar un dia molt xulo. I per mi eh, va haver una persona que ens va acompanyar durant aquell dia i ens van dir Ferran, si ets capaç de donar-me un equip com aquest, seré la persona més feliç del món. Aquesta persona, per mi, per la Junta, que desinteressadament ha estat des de fa un any i mig, dia i nit amb nosaltres, li vull donar el reconeixement explícit de, de la impregnació de valors i de bones maneres que nosaltres, la intenció que li teníem que ensenyar amb ell, ha sigut ell els que ensenyar a nosaltres. És una persona molt, molt especial, molt especial, i voldria donar-li, perquè no sé què, què fer més amb aquesta persona, que donar un reconeixement personal, que és el Julià. Si et Julià... perquè si vol parlar que parli, però no el faré parlar perquè no ho tenia preparat això. No és com el francès que encara que no ho tingui preparat ve aquí, conta un conte i, i explica l'aventura de l'avió. Però bueno, us ho dic, contem de que la responsabilitat d'aquesta persona amb cert, amb cert és molt gran, porta tota la responsabilitat d'esports i realment és d'una manera desinteressada i això ho agraïm perquè eh, els voluntaris que són els que estan aquí, que ja saben d'acabar, que sapigueu que en CERT també té voluntaris i voluntaris amb molta responsabilitat. Us tinc que prometre dues coses perquè m'ho ha fet prometre a Julià. El mes de març, aquest any no hem tingut campionat d'esports, i ho sabeu vosaltres, que muntem un campionat cap al mes d'abril, que és el nostre aniversari, Sant Jordi. L'any que ve tindrem campionat. A finals de març, principis d'abril, tornarem a tenir un campionat, perquè Julià està darrere d'ell i a partir de demà ens posem a treballar. I per altra banda, també una altra cosa que avui hem parlat amb ell i també m'ho ha fet prometre, estem amb això. El Nuc, sabeu qui és el Nuc, no? Sí, la mascota, la mascota. I la Carlota, també, tenim dues mascotes. Bé, estem... Us prometem que dintre de poc el Nuc i la Carlota tindrà un altre company. I aquest company sortirà d'encert. No sabem com es diurà, igual, igual es diurà encert. Ja ho veurem però us prometem això. I esperem que per Sant Jordi ho tornem, us puguem presentar aquesta, aquest personatge nou i, evidentment, moltíssims més projectes. Moltes gràcies a tots i la Montse us despedirà avui i moltíssimes gràcies per venir. Gràcies. Jo no us vull despedir, és una paraula tremenda en tot cas us acomiado perquè té ressons també vindran en aquesta època uh, perquè l'acte s'ha acabat, els parlaments s'han acabat però la festeta continua m'han dit que aquí al costat hi ha un refrigeri o sigui, una copeta uh, vosaltres seguiu els voluntaris perquè m'han dit que és l'àrea de producció vosaltres seguiu aquesta, aquests senyors i senyores de blau i us conduiran també us, us, us animo a que amb la copeta a la mà compreu calendaris perquè és molt bonic l'heu vist, té, dona molt bones vibracions i a més serà el calendari de moda del 2014. Una altra cosa, deixeu-me dir tres coses, també podeu demanar autògrafs als protagonistes i fer-vos fotos amb ells. Deixeu-me dir tres coses, tres coses només. M'agrada aquest calendari, m'agrada en cert i m'agradeu molt vosaltres. Gràcies.